¿Qué tal chicos? Lo prometido es deuda, ¿vale? Así que vamos a, enseñaros a buscar el mayor rendimiento dentro de lo que viene siendo el Newell, ¿vale? Como punto número uno, vamos a buscar, primero antes de nada, las actualizaciones de Windows, ¿vale? Muy importante tener el Windows actualizado. Daremos en buscar actualizaciones y en caso de que nos aparezca algo aquí, pues instalaremos todas las actualizaciones pertinentes. Vale. Como punto 2, iremos a nuestros drivers de NVIDIA, clic derecho, GeForce Experience y buscaremos los últimos controladores, ¿vale? En caso de que aparezcan uno, pues lo mismo. Instalación, instalación rápida, continuar, continuar, continuar, ¿vale? Recomendaciones siempre, mandarle un reinicio siempre que instaléis tanto las actualizaciones de Windows como las actualizaciones de controladores de vídeo, ¿vale? Bien, seguimos. Eh, tercero, opciones de energía. Vamos al buscador, y pondremos opciones, energía. Bueno, si no solo así, ponéis energía y hasta aquí, editar plan de energía. Vale, vamos a opciones de energía y aquí ponemos máximo rendimiento, ¿vale? Una vez que lo seleccionemos, entramos dentro de la configuración del plan. Cambiamos la configuración avanzada de energía. Vale, y aquí lo más importante que tenéis que tener es PCI Express, esto desactivado, ¿vale? Para que nunca se desactive. Y luego la administración de energía del procesador. Que el mínimo lo tengas al 100 y el máximo al 100, ¿vale? Eso hará que siempre esté a máxima carga. Y te ayudará a que tengas unos cuantos FPS más, sobre todo si jugáis en 1080 o menos. Vale, continuamos. Ahora tenemos que ir a buscar el modo de juego y gráficos. Vale, pondremos aquí modo juego, activar modo juego. Vale, esta opción es recomendada para PCs, digamos, de gama media a gama alta tenerlo activado y los PCs de gama más baja normalmente es mejor tenerlo desactivado. Vale. Luego iríamos a la parte de gráficos. configuración de gráficos. Y aquí primero iremos aquí, configuración de gráficos predeterminada, vale. En caso de que tengáis estas dos opciones, activadlas, porque os va a ser mucho mejor, ¿vale? Luego iríamos hacia atrás. Volvemos a gráficos. Y aquí en esta lista tenéis que buscar tanto el Easy Launcher como el New Wall, ¿vale? En caso de que no os aparezca tenéis que buscar aquí. Vale, pondríamos pues New World. Y si no os aparece es porque no lo tenéis, entonces le daríamos examinar y vais a donde lo tenéis instalado. Si es en Steam, Steam, Steam Apps, Common, New World y escogéis el New World este, agregar y saldría, es el de ahí y luego vais aquí y le agregáis este. Vale. Una vez que estén aquí agregados, lo único que tenéis que hacer es pinchar en ellos, opciones, y ponerle alto rendimiento a los dos, ¿vale? Esto lo que hará es que siempre tire de la gráfica la mayor potencia posible. Vale, una vez que estén ahí, aceptamos, aceptamos y ya os quedan así como tengo yo, ¿vale? Cerramos aquí. Siguiente. Configuración del ejecutable. Vale, nos vamos a donde tenemos instalado el juego. En mi caso C, archivos de programa, Steam, Lo mismo de antes, Steam Apps, como New World. Vale, en este caso, en el launcher no hace falta, pero bueno, lo podéis poner también. Yo lo tengo directamente aquí. Vais aquí, propiedades, y en el modo compatibilidad tenéis que deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa, registrar este programa para el reinicio y luego cambiamos la configuración elevada y invalidamos el comportamiento de ajuste PP alto. Vale, esto es para que en modo de pantalla completa pues, se ejecute mejor el juego. Vale, aceptamos, aceptamos. Y aquí lo podríamos hacer también. Compatibilidad, lo mismo. despertar registro del programa de... y invalidamos. Vale, aplicar, aplicar, aceptar. Vale. Siguiente paso. Eh, configuración dentro del Steam. Vale, vamos al Steam. Esto parece una tontería, pero <laughs> está... yo lo noté casi 10 FPS de diferencia. Vale, vamos aquí. Propiedades, ¿vale? Propiedades. Y aquí en general estas dos os valen, los salen normalmente habilitadas. A ver, esta, si queréis comprar algo en la tienda que os redirija a meter dinero dentro de la cuenta de Steam, la vais a tener que activar. ¿Vale? O cuando queréis migrar el personaje. Pero eso no lo tenéis que tener siempre activado, obviamente, solo es puntual. Entonces siempre para jugar y demás, desactivar las dos, ¿vale? Eso os hará ganar unos cuantos FPS también. Vale, seguimos. Ahora, lo, divertido, panel de control de NVIDIA. Clic derecho en el escritorio, panel de control de NVIDIA. Vale, vamos a ver. Control de configuración 3D primero. Vamos a la parte de configuración de programa, ¿vale? Y aquí tenéis que buscar el New World. En caso de que nos apareciera, pues lo mismo, agregar, examinar, y vais a donde está instalado, que sería C, e, archivos de programa 86, Steam, Steam Apps, Common, New World, y buscaríais el newworld.exe, ¿vale? Vale, una vez que tenéis el NewWall.exe, o sea, lo que tengo yo aquí, no es NewWall.exe. vale. Empezamos a cambiar lo que viene siendo la, configuración aquí propia, ¿vale? Para aumentar el máximo rendimiento posible. Vale, pues vamos poniendo como voy poniendo yo aquí. Muestrado de múltiples, activado, FX desactivado, modo controlado, la corrección del gama activado, transparencia desactivado. Las es importante, seleccionáis la vuestra, que es esta de aquí abajo, ¿vale? Vamos aquí, el anisotrópico nada, que lo, lo utilice a través del programa. Aquí, importante, filtro de texturas, alto rendimiento. Ni calidad ni alta calidad, alto rendimiento, vale. Luego, eh, la diferencia de load, fijación, también. Esto hace que aumente también los FPS. La optimización activada a las dos, y eso os pone, creo que al, al poner el alto rendimiento ya se os pone a, activado los dos. Frecuencia de utilización preferida, pues la más alta disponible. Esto es en referencia a vuestro monitor. Eh, la GPU de OpenGL también seleccionarla, ¿vale? No dejéis automática, porque si no os puede dar problemas con, la gráfica integrada en caso de que la tengáis. Modo baja latencia ultra. A mí es la que siempre me ha funcionado mejor, incluso mejor que activado. Eh, control de energía, muy importante, máximo rendimiento preferido. Esto es para que siempre tenga la mayor potencia posible la tarjeta gráfica optimización enlazada para que haga mejor enlace entre CPU y, gráfica. Luego la sincronización vertical desactivado, ¿vale? Y luego aquí tecnología del monitor, eh, depende. Si tenéis G-Sync o FreeSync, pues lo ponéis. Y luego la velocidad máxima de fotogramas, yo os recomiendo que pongáis la de vuestro monitor, ¿vale? En mi caso, 144 FPS. Aplicamos y listo, ya se queda aplicado, ¿vale? Esa sería la parte de, de lo que viene siendo el panel de control de NVIDIA. Ahora vamos a entrar al juego Aceptamos aquí. Vale, una vez que estamos dentro del juego, no hace falta entrar dentro del juego, ¿vale? Simplemente vamos a la ruedecita aquí, Settings, Game, importante, quitar el cámara Shake, que esto es lo que <laughs> hace que te tiemble la, cámara, no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto ya es un poco más a, gusto del consumidor, lo del HUD. Vale, lo del player nameplate, importante. Nunca más de 15. En caso de que tengáis muy, muy, muy poco rendimiento, lo bajáis a 2, ¿vale? Pero como máximo dejarlo en 15. Luego, eh, bueno, esto el healing, lo que queráis, tal. Las notificaciones las podéis poner en off o en Normalmente los que tengáis peor rendimiento, ponerlas en off mejor. Y luego, el bandwidth mode, eh, pues depende de la conexión que tengáis. Hay mucha gente que le va mejor en low, y hay otro mejor que le va mejor en AIG. A mí eh, me va mucho mejor en AIG. Pero esto ya es a, lo, tenéis que probar vosotros, ¿vale? Que sepáis que el low eh, también va muy bien, pero si tienes una conexión muy potente, que es mi caso, pues eh, me va mejor en AIG. El límite cliente telemetry, obviamente en off, ¿vale? Que vayan a leer los datos a casa de su madre. Vale, entramos en la zona de vídeo Importante, full screen, tu monitor en caso de que tengas varios, pues el que sea. La resolución, pues la, vuestra. Yo juego en 2K, pero si jugáis en 1080, pues escogéis 1080. ¿Vale? El Field View, pues es eh, lo que se ve de la, cámara. Aquí también, eh, cuanto más a la derecha, os va a consumir más, pero también tendréis mucho más campo de visión, ¿vale? Aquí lo dejáis así en un capez, ¿por qué? Porque ya los hemos capado en la parte del panel de control de NVIDIA esto a gusto. Yo lo dejo en estándar porque lo configuro a través de la NVIDIA. Y luego aquí en el, vídeo básicamente es todo en low. Ni os rayéis, el juego se sigue viendo bien. Lo único que puede pasar es que el, haya zonas que te tarde un poquito más en, cargar. Pero es que no pierdes FPS. Yo juego con 144, ¿sabes? es la hostia. Dynamic Resolution On, importante. El sync Off. Y luego esto ya es un poco a, a gusto lo del show FPS. Yo me gusta ver por qué te sale aquí el pin, si tienes lag o no, y tus FPS, ¿vale? Y eh, capar los FPS en el background, importante, ¿vale? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios. saludos